La brecha digital es uno de los problemas a los que se deben enfrentar millones de personas a diario. Esto se debe a que el proceso de digitalización es desigual en los distintos sectores de la población y se ha hecho más evidente durante la crisis del coronavirus. En España, aproximadamente el 70% de la población tiene un nivel de comprensión y uso de tecnologías informáticas básico. Además, se estima que un 13,6% de los hogares carecen de conexión a Internet. En el periodo de confinamiento se ha podido observar la verdadera gravedad de la situación ya que multitud de individuos han tenido dificultades o les ha resultado imposible adaptarse al teletrabajo y a las clases online. Esta brecha es causada, entre otras razones, por el propio mercado de la electrónica, dado que la tecnología evoluciona continuamente y esto produce una necesidad de adquirir nuevos dispositivos que tienen un coste elevado y además tienen una potencia superior a la necesitada por la mayoría de la población. Dicho mercado tiene además un gran impacto medioambiental y humanitario como la gran cantidad de residuos tóxicos generados durante las operaciones mineras necesarias para la extracción de minerales esenciales para la fabricación de teléfonos móviles. La deforestación derivada de la extracción del oro por su valor como conductor, o los minerales del conflicto, que son materias primas de origen mineral que están vinculadas a violaciones de derechos humanos. Estos se extraen de zonas de guerra o con fuerte presencia del crimen organizado. En las minas de donde provienen se vive una situación similar a la de los diamantes de sangre. ¿Qué se puede hacer para mejorar esta situación? En primer lugar, se debe definir el concepto de economía lineal. Esta trata de adquirir un producto y cuando deja de ser útil o sacan a la venta un nuevo modelo, se tira y se compra uno nuevo. Como alternativa a este modelo se plantea la economía circular, que promueve el reciclaje y sobre todo la reutilización de los dispositivos electrónicos, extendiendo así su vida útil. De esta manera, además de reducir el impacto medioambiental, se facilita el acceso a la tecnología a más personas al tratarse de equipos más asequibles económicamente. En España existen iniciativas como eReuse, formados por una comunidad de asociaciones y organizaciones que promueven la economía circular y social. Una de ellas es la Asociación Cultural La Calle, localizada en Madrid. Con su iniciativa Reutiliza acá promueven la reutilización de hardware y el uso de software libre. Con el objetivo de que se entienda este modelo, se muestra el proceso que sigue un dispositivo desde que llega a ReutilizaCam hasta que lo recibe su nuevo propietario. Primero se realiza un pequeño estudio del equipo para conocer el estado en el que se encuentra y determinar si necesita ser reacondicionado, ya sea sustituyendo alguna pieza o actualizando el software. Se instala una distribución de Linux para fomentar el uso del software open source y además no requiere una licencia de pago a diferencia de Windows o Mac OS. También se trata de un sistema operativo más ligero y por tanto necesita una cantidad menor de recursos. Los principales destinatarios de estos equipos son ONGs y centros educativos, aunque durante la pandemia también se han ofrecido estos equipos a las familias madrileñas. Una vez se ha asignado el destinatario, se registran los datos del equipo, especificaciones técnicas, a quién y cuándo se envía, etc. Y así se mantiene su trazabilidad en todo momento. Por último, el dispositivo se entrega al destinatario con la condición de que cuando éste ya no sea útil, lo devuelva a la asociación para repetir otra vez el proceso y así alargar la vida útil del equipo. En caso de que el equipo sea inservible, este debe ser llevado a un punto limpio para proceder a su reciclado. También se puede contactar con el departamento encargado de temas medioambientales del ayuntamiento, para que indique el punto verde más cercano al domicilio. Si eres empresa, te animamos a colaborar. En vez de llevar tu equipo en desuso al punto limpio, puedes donarlos a programas de reutilización de ordenadores para darles una nueva vida. Si, por otro lado, eres un centro educativo, ONG, etc., y tenéis interés en adquirir equipo informático, podéis contactar con este tipo de asociaciones. Más información en www.lacalle.org barra reutiliza-k.